wato ita addu'a da makaranta eh, tana da muhimmanci kwarai da gaske wadda muka karanta ta wancan lokacin bismillahi allazi la yaruddu ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim idan ka wama da wannan addu'a kai hatta irin azzalimai irin azzalimai masu cutar da bayan Allah daga cikin mutane za ka samu kariyarsu kai hata daga cikin hawam hawam irin su kunama irin su maciji idan dai ka dawama da karanta wannan addu'a wallahi Allah zai ba kariya har irin mutane na azzalmai masu wato fataken dare barayi masu cutar da bayan Allah idan ka dawama Allah zai ma kariya imma a gidanka imma a motarka imma a motanka imma a kayan gonarka imma a wani abu naka kai dai ka dawo makaranta wallahi za ka samu kariya hatta irin su kunama wannan masu cutar da mutum wallahi idan ka dawoma da karanta wannan addu'a za ka samu kariya insha Allah har maciji to amma shi maciji muna iya karawa mutane wani magani wanda in Allah ya so a duk mutumin da ya kokari yayi wannan abu ya sha ya ci to shi da maciji har abada cizo dai wannan na maciji Allah zai bai kariya akwai wani ice da ake ce mai kan barawo mafi yawa mutanen karkara za su fi sanin shi kan barawo ice ne mai yin gaba gaba iya wato kai haka tukur tukur ana ce mishi kan barawo duk mutumin da ya samu kan barawo idan ya ciro shi idan ya zo ya zuba a cikin tukunya a ƙasa sai kuma ya ɗauko dankali sai ya ɗora sai ya kawo wani wato kan barawon sai ya ɗora daga sama sai zama dankalin a tsaka ƙasa kan barawo sama kan barawo tsaka dankali sai ya zuba ruwa cika tukunyar sai ya dafa idan ya dafa to abin da zai sai ya sha wannan ruwan na wannan kan barawo da dankali da ya dawa kuma dankalin sai ya ci daidai gwargwadon inda ya ƙoshi shi kenan to in mutum ya haka muciji dai wannan in Allah ya ya Allah zai bai kariya da shi har abadan abada kuma wani abu zai baka mamaki inda za ka iya ƙoƙari irin mutanen masu sihiri suna yawo da maciji a kasuwa suna neman kuɗi inda za ka iya daurewa ka kama kana kama macijin da yake hannun shi mutuwa sai kana rika wutsiyar kokan macijin mutuwa sai kuma haka inda za ka iya kiyayewa ka ga maciji sai ka samu ka yi take